Sinanova is a uh, volunteer-run non-profit organisation dedicated to the preservation and distribution of feminist film and video. The collection ranges from films made from 1912 to 2001 and there's over 500 films in the collection. El proyecto busca un acercamiento a la colección desde una perspectiva crítica y para ello hemos seleccionado una serie de artistas que creemos que son muy representativos del cine feminista. Nuestro objetivo para este año es el de digitalizar y comisariar una serie de películas de Sandra Lagir y para ello es muy interesante la simbiosis que hemos hecho entre alumnos de archivo y comisariado. And at the moment the students are working on compiling a full bibliography of, of primary texts uh, written by Sandra herself hope a films could travel around Spain and Sería maravilloso poder extender el trabajo de investigación de cine experimental y de recuperación de este tipo de cine feminista, además, no solo en Londres, sino traerlo quizás a nuestro país, a nuestra región o entorno.